nitwa Hishake Marie Claudine akarere ka Huye umurenge wa Simbi mfite umugabo n'abana bane mu buzima busanzwe nari umukene ntunzwe no gukorera abandi nari mfite imirima ariko ntazi kwibyaza umusaruro aho ngiriye mu mushinga naho amahugurwa atandukanye ku bworozi bw'ihene inka no guhinga kijyambere yafashije gufata icyerekezo cy'umuryango wanjye shyira mu bikorwa inama zose nahawe na poroje mapu mu buhinzi n'ubworozi bwa kijyambere mbasha kororera mu biraro nahirira amatungo yanjye mu gitondo na nimugoroba mpinga ibigori ibishyimbo imboga z'ubwoko butandukanye nk'amashu intoryi karoti beterave n'ibiti by'imbuto ziribwa n'umurima w'igikoni ibyo byose bimfasha gutunga umuryango wanjye ngasagurira n'isoko mu buryo bwo kwiteza imbere no guhemba abakozi bamfasha mu buhinzi bwanjye umusaruro wanjye wariyongereye ku buryo bushimishije mbere nezaga kilogarama icumi z'ibishyimbo ariko ubu mbasha kubona umusaruro ungana na kilogarama ijana z'ibishyimbo kubwo gushyira mu bikorwa inama ngirwa byatumye ntoranywa mu bafashamyumvire b'ubuhinzi n'ubworozi imbogamizi mpura nazo mu kazi kanjye ni impungenge z'abajura kuba byose ari njyewe wifasha kuko umugabo wanjye afite ikibazo cy'ubumuga bwo mu mutwe shimishwa cyane n'uko nsurwa n'abantu benshi batandukanye baje kwigira ku byo nakoze mbona abashyitsi b'abanyamahanga tukungurana ibitekerezo muri uyu mwaka nasuwe n'itsinda ry'ababirigi bambwiye ko mu bubirigi ntawe ucyura itungo mu nzu iwabo ubworozi babukorera mu nzuri mu rubyiruko rwo mu bubirigi ntago bitabira ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi ariko ngewe hafi y'inzu yanjye hari ikiraro cy'ihene inkwavu n'igikoni biri kumwe ihene ziba hafi y'igikoni kuko zikunda kuba ahantu hashyushye mu bwo ku kwiteza imbere kwanjye ubu muri koperative mba mu nzego zifata ibyemezo ndashimira cyane aporojimapu ku bufatanye yaduhaye no kudusura nabashije kwiteza imbere mbasha gutunga umuryango wanjye abana banjye bariga neza naguze umurimo wo gutera ishyamba murakoze